Звучит песня «Все ли можно сосчитать?» Исполняет у нас наша выпускница Пуговкина Ирина, ученица 4 Б-класса.

Got У каждого в жизни единственный раз бывает свой первый.